देखी उजड़ गई बुआ और बबुआ की दुकान जी हाँ दोनों के रास्ते हो गए अलग एक तरफ चले गए मायावती दूसरी तरफ चले गए अखिलेश और मुलायम सिंह तो घर बैठे ही हैं जी हाँ दोनों का गठबंधन टूट गया लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव की एक बहुत बड़ी खबर बसपा और सपा ने अपने अपने रास्ते किए अलग दोनों ने किया एक दूसरे को नमस्ते जी हाँ कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद दोनों ने अब अपना गठबंधन तोड़ लिया है और यह कहा है कि अब रास्ते दोनों के अलग अलग होंगे कुल मिलाकर गठबंधन इस हिसाब से किया गया था कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए दोनों दल इकट्ठा हुए थे और यह उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से अधिकांश सीटें गठबंधन को मिल जाएगी क्योंकि सपा का जो जनाधार है और बसपा का जो जनाधार है दोनों जनाधार मिलकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंततः दोनों ही दलों को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा कुल मिलाकर किस्सा यह है कि बहुजन समाज पार्टी को तो 10 सीटें मिल गई लोकसभा चुनाव में लेकिन सपा को मात्र पाँच सीटें मिली और इस पांच सीटें मिलने के बाद जो शर्मनाक तस्वीर सामने आई उसमें दोनों दलों को ऐसा लगा कि इस गठबंधन का कोई औचित्य नहीं रहा है इस गठबंधन को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बहुत अधिक सीटें हासिल कर ली और दोनों दलों को ठेंगा दिखा दिया मायावती को पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली थी लेकिन इस बार गठबंधन उनके लिए फलदायी रहा उन्हें दस सीटें मिल गई यानी उनके दस सांसद लोकसभा में पहुंच गए लेकिन अखिलेश के साथ तो बहुत ज़्यादा चोट हो गई उनके तो मात्र पांच सांसद ही लोकसभा में पहुंचे और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव भी चुनाव हार गई और अब जो नए राजनीतिक समीकरण बने हैं उत्तर प्रदेश में उनके अनुसार अब दोनों दल अपनी राह अलग अलग चुनेंगे निश्चित रूप से भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पर विपक्षी दल कभी भी एक नहीं हो पाते उनके ईगो एक दूसरे से टकराते हैं और अगर वे इकट्ठा होते भी हैं तो वे लंबे रिश्ते उनके नहीं चल पाते लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार में विभिन्न दल शामिल हुए हैं और उनके रिश्ते लंबे समय से चल रहे हैं शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन लंबे समय से चल रहा है कई बार उसमें दरारें आई लेकिन गठबंधन बरकरार रहा इसी तरह से रामविलास पासवान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं उनके भी कई बार मतभेद हुए लेकिन उन्होंने साथ भारतीय जनता पार्टी का नहीं छोड़ा लेकिन कांग्रेस बसपा और समाजवादी पार्टी इन तीनों के कभी भी गठबंधन हो नहीं पाए उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल होना था लेकिन वह शामिल नहीं हुई और इसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा उसके खाते में मात्र एक सीट आई कुल मिलाकर बसपा और सपा दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं जानी दुश्मन इस अर्थ में कि पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा जमकर एक दूसरे को गालियां दी और अखिलेश सरकार जब आई थी तब मायावती सरकार के कार्यकाल की पूरी तरह से जांच की गई उन्होंने जो बगीचे बनवाए थे हाथियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे उन सारे मामले उठाए गए और इसके बाद जब अखिलेश सरकार चली गई और अखिलेश जब सड़क पर आ गए तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में मायावती से तालमेल किया लेकिन इस तालमेल में कांग्रेस शामिल नहीं हुई अब जबकि लोकसभा चुनाव में करारा झटका लगा है दोनों दलों को तो दोनों दलों ने अपनी अपनी राहें फिर अलग कर ली है यानी विपक्ष के पास गठबंधन का कोई मौका नहीं है और कुल मिलाकर इनकी कोई इच्छा भी नहीं है कि हम एक साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ हमेशा से मिलता आया है इस बार भी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा